A Cámara en funcións. Vaya por diante, en primeiro lugar, que nós, o Grupo Parlamentar da Alternativa de da Esquerda, imos votar inequívocamente a prol da toma en consideración desta iniciativa legislativa do BNG. Consta na Cámara que nós temos registrado tamén unha iniciativa que vai referido a mesma temática que o fixemos moito máis tarde aínda está registrado o día 10 deste mesmo mes ah, porque queríamos simplemente que constase, como xa explicara eu, aos medios incluso de comunicación ou de incomunicación, depende dos casos, eh, é eh, que queríamos que constase que teñamos tamén capacidade de facer iniciativas. Naturalmente, mm, esta non ten as eivas eh, que resultou que tiña no plano puramente mecánico ou a referida ás consultas populares. Por eso esta non, non a retiramos como retirei como portavoz do rexistro e pedín excusas por escrito ao grupo do BNG eh, por ese erro. Aínda que tamén é certo que a versión que se dera eh, mediáticamente non era exactamente neutral. Ah, porque, en primeiro lugar, eh, esa, o texto sobre a iniciativa sobre as consultas estaba inspirado na lei catalana con a lei moi progresista, da mesma maneira que estaba inspirado o propio texto anteriormente presentado, o precedente do BNG, e aparte deso eh, tamén había dous títulos que non estaban en ningún dos textos anteriores, pero as cousas hai que facelas como é debido, verdad? E se un predica a, eh, a ética e a honestidade e, e que cando se cometen erros hai que recoñecelos, pois nós facemos eso. Eh? E da mesma maneira tamén agora pois non imos entrar eh, en regueifas de si quen chegou antes a facer esta proposta legislativa, por tanto, ímola apoiar rotundamente. É certo que isto, ademais, hai coincidencias entre o texto do BNG e o texto noso. Por exemplo, eh, coincide exactamente no de baixar o número de asignaturas requeridas, Eh, ainda que tamén é certo que na actual lei galega é das máis baixas que hai no Estado, non? Eso, 15.000 mm, non é precisamente unha das cifras máis altas, sino ao contrario, pero todo o que se xa rebaixar tal como están as cousas, sempre que non sexa unha rebaixa, como se chama eso? Eh, temeraria, como nos concursos de obras públicas, eh, pois entón eh, mm, nos que favorece non a participación das persoas. Tamén a asignatura electrónica, pero nós tamén, por exemplo, pedimos un método electrónico para poder facerse fedatario, que a lei estatal xa permite isto, na lei galega non está, isto en cambio non está aínda na do BNG. Eh, tamén nós pedimos eh, o, o prazo que se di de un mes para dende que que se acredita a recollida de asignaturas ata a inclusión da, na orde do día, non? Isto, bueno, eh, eso que ademais modifica o artigo 123 da Cámara que non especifica ese prazo, polo menos se introduce unha especificación que non está no regulamento mm, da, da Cámara en En tanto, no artigo 124 estableces excepcións ao 123 nas ILPs e nós especificamos isto tamén na nosa proposta. Bueno, eh, hai outras cousas que coinciden, hai algunha que, non está, que está na, na proposta do BNG e que nós en cambio non temos, pero que nos parece moi ben, concretamente o de reducir a idade para poder eh, facer, participar nas iniciativas legislativas populares aos 16 anos por argumentos que xa foron ditos aquí e non vou reiterar. Pero tamén hai algunhas cousas que nós temos propostas na nosa iniciativa e que non están no do BNG. Por exemplo, eliminar a necesidade de presentar co texto de iniciativa legislativa popular iso que se chama exposición de razóns que aconsellen a tramitación da LP pelo grupo parlamentario. Carecemos que non carece de sentido. Por unha banda, eso xa para eso está o debate de toma en consideración e por outra banda, normalmente un texto legislativo é unha exposición de motivos e exposición de motivos supoño que equivale á exposición das razóns polas que se fai. E, e simplemente o que fai eso é retardar e complicar a, ah, o proceso de tramitación Administración. Tamén modificamos o artigo 10 para que se poidan subsanar erros nas asignaturas se si estas non acadan o total necesario, pero si un 80%, establecendo un novo prazo dos meses para recoller as que faltan, en vez de que quede invalidado e se cobrer o principio. Pero a máis importante que nos eh, plantexamos e que en cambio non está na do BNG e non é unha insuficiencia, simplemente estou facendo aportes non? complementarios é que nos modificamos o artigo 12 no sentido de que a, a, comisión promotora non só teña, como xa ten a posibilidade de intervir no pleno, que é lógico, non? sino que tamén pedimos que poidan participar dúas persoas da comisión promotora na fase de ponencia e da comisión con voz, pero naturalmente sen voto, pero porque ese espazo está vetado á participación pública, pero sí existen comisións onde pode existir participación popular, e precisamente dese xeito pois se facilitaría na que non se limitase a participación cidadán e a conexión coa Cámara de Representantes ao mero eh, a instante eh, da eh, debate de toma en consideración, senón que pudiesen participar no proceso seguinte, aínda que naturalmente sin por eso eh, suplantaren nin equipararense a, a condición de representación representantes electos. Pero dito todo isto, eu quero dicir o que me parece máis importante, e máxime nas circunstancias de todo tipo nas que estamos. E a seguinte, Nós imos, ademais, votar a prol da toma en consideración, porque nós nós procuramos como pauto de conduta ética e política a cooperación frente á competición. Eu levo moitos anos da miña vida reiterando en todas as partes onde me movo, onde desenvolvo a miña relación sociais, dendas familiares hasta sociais, hasta as que son xa de carácter de función política, que os dous principios antitéticos que inspiran, que definen a pauta de funcionamento e comportamento e de conduta dos individuos que componemos a sociedade entre unha sociedade socialista e unha sociedade capitalista é que a sociedade capitalista como se repite insistentemente basease na competición falamos sempre de competitividade verdad? na competición a sociedade socialista o, o ideario e a utopía para eso nos movemos porque xa o decía Eduardo Galeano a utopía sempre se move para diante pero que nos fai movernos ¿no? Se non temos en conta a utopía, entón somos simplemente unha especie de formigas mm, eh, guerreras ou como se chan militares ou soldados. Non? Eh, é a cooperación, o principio da cooperación. O que o principio da cooperación non, é, non impide a emulación, que é un, un, un móvil para mellorar, pero si sí a competición. Cando comenzamos a competir entre nós, en vez de loitar contra poderes absolutamente despóticos que están reconducindo a cidadáns a seres súditos ou servos ou mesmo escravos, estamos faltando o máis fundamental que ten que ser un demócrata. Simplemente un demócrata. Eu sou socialista, pero sou un convencido de que só hai unha auténtica democracia que é si unha democracia socialista, democrática, claro. Por lo tanto, nós, dende que chegamos a esta Cámara, dedicámonos a intentar que houvese cooperación entre todos os grupos da oposición. Nunca competimos. E, polo tanto, seguiremos con esa mesma pauta. Non imos disputarnos, por eso que se decía, con esas consideracións no fondo eh, tan racistas no seu contido respecto da cultura paisana deste país que se pegan disparos de escopeta de caza por un marco dunha leira cando que se pegan os disparos de escopeta por lo menos virtuais por os marcos das súas leiras son as forzas políticas que se pelexan entre elas en vez de cooperar frente ao inimigo común esa é a nosa posición si sí, e que pase dentro das propias forzas políticas da miña propia forza política tamén o denuncio non crean que me creo que Hai un mundo fora que é todo negro e que hai un mundo dentro que é ideal. Sei moi ben en que país vivo, en que sociedade. E por eso estou a defender o que estou defendendo. E por eso hoxe falo nos términos que falo. Eu dende que cheguei a esta cama o primeiro día aplaudín a primeira intervención do grupo do BNG. E non é precisamente idílica a miña historia biográfica dentro do BNG. Pero o povo está por diante das nosas biografías, das nosas historias, se convertimos a vida nunha loita polo poder, sabemos cal é o resultado. Shakespeare escribiu, non? Shakespeare escribiu casi todo da historia do poder é a crónica do crime, nada máis.